El agua, elemento básico para la vida que afecta a todas nuestras actividades. Sin embargo, millones de seres humanos en el planeta aún no cuentan con este invaluable recurso. En nuestro país existen comunidades que todavía carecen de agua potable. Proteger el agua y dar oportunidad a que otros tengan acceso a esta es responsabilidad de todos. Hoy todos podemos contribuir con este compromiso social, ahorrando agua de una manera inteligente, sencilla y económica con Blue Saver. Blue Saver es la válvula reguladora que controla y homogeniza de forma efectiva el flujo de agua, ya sea en la toma domiciliaria o en el sitio público. Dentro del hogar permite la adecuada administración de líquidos sin que el usuario pierda confort ni calidad en la presión del mismo. De igual manera, cuando Blue Saver se instala en la red pública, el agua fluye equitativamente en los distintos puntos de la ciudad sin afectar igualmente la presión. De esta manera, miles de litros de agua pueden ahorrarse diariamente y ser canalizados a zonas carentes de este preciado líquido. La válvula Blue Saver ha sido fabricada con componentes de alta calidad utilizando tecnología verde de vanguardia que logra un importante ahorro de agua, repercutiendo favorablemente en la economía familiar. La instalación de Blue Saver es muy sencilla. Esta se coloca después del medidor y no requiere de mantenimiento gracias a su diseño y materiales que evitan la porosidad, la oxidación y el que se adhieran impurezas en su interior, evitando que la válvula se tape. Blue Saver cuenta con siete posiciones de apertura y una de cierre, lo que permite al usuario calibrar el flujo de agua de acuerdo a su deseo y necesidad. BlueSaver logra equidad y control en el flujo de agua en un 65%, lo cual se traduce de igual forma en ahorro de energía eléctrica, disminución en costos de operación, potabilización y mantenimiento. Adicionalmente, Blue Saver contribuye a la recuperación de los mantos acuíferos de las zonas en donde ha sido instalado. Blue Saver ha demostrado su eficiente desempeño y ahorro de agua en vivienda, empresas y organismos. En viviendas, se han registrado ahorros hasta de un 48%. En empresas, hasta un 34%. Y en organismos, hasta un 78%. Blue es un producto patentado con las más altas normas de calidad internacionales de la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y México. Gracias a su tecnología y a su comprobada eficiencia, Blue cuenta además con la certificación de organismos nacionales y extranjeros como son el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la ANSI, American Standards Institute, IAPMO, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, así como el Standards Council of Canada. Organismos que avalan la calidad del producto y colocan a Blue saber como un proyecto de bajo costo y grandes resultados. Hoy cuidar el agua ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida. Cuidar el agua es cuidar la vida, nuestra vida. Cuidemos el agua antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, cada gota cuenta. Blue Saber.